gigiyena qonun qoidasiga hammamiz amal qilamiz biz amal qiladigan bo'lib qoldik shug'ullarimiz mana bunday yoyilyapti akrom aka ham baliqqa ishqibozlardan akrom aka ham lekin akrom aka ham zo'r povod akrom aka bizga baliqni sazanni tandirda pishib berdi tandir haqiqiy noyob ekan tandirda qiziqamizda hafsala bor dadam xudo xohlasa bitta bir boshqacha bo'lgan bu ham o'zingizni uslubingiz ha albatta bugun xudo xohlasa bir badanimizdan tanga chiqarganda ha <laughs> ha baliq tanga bir badanimizdan tanga chiqib ketsin baliq chanqaysizlar nomi qanaqa amur amur amur amur baliq namanganimizda o'zimizda ming birodar baliq ko'p lekin bugungi syomkaga kelib haligi do'ppi tor kelib qolib o'zimizda katta baliq topilmay yigitlar baraka topishsin mana humoyinlar hafsala qilib andijonga baliqchiga o'tib olib kelishibdi shu balig'im beslaymi ha semlak semlak <laughs> ikki topchi sizlarda baliq sotgan akaga bir bala qilib ish qilib bugun go'shtimizni yerkansizlarda <laughs> sizdan oldin baliqimiz keldi ha rahmat baliq bizdan <laughs> qaramab cho'g'larimiz kelyapti yana ahrim aka mana shu yerda hozir mana qo'yib olaveraylik oldin bitta chiroyli aytib berasiz stol qo'ydirgan ko'payib ketdimi ha bitta ukamiz andijonlik hozir buni ustini yog'ladingiz a shuni ham aytib o'taylik setkani usti yog'landi azizlar setkani yuboringlar cho'g'landi yoyiladi setka usti yog'landi azizlar yoying yoying bo'ladi hozir yo'q o'rta ko'tarilib ketibdi o'rta ko'tarilib ketibdi asal qo'yavering chekilavering ishdan tayyorlaning Ana. Yana aytyapmiz, setkalarimiz yuvib tozalangan va hozir yog'landi bu setkalar. Mana bu turishga mana bu og'dorganimizda katta setka tagida qoladi. Ikki qavat qilib qo'yilgani og'darilganda katta setka yonida qoladi, tagida qolar ekanda. Bismillahirrohmanirrohim. Mana. besh 5.5 kilo ekanmi 5.5 yarim kilo yo'q azizlar mana shu ko'rsatuvni kim kuzatayotgan bo'lsa iloho sizlarga ham sizlar boqib tarbiya qilayotgan farzandlaringlarga ham sizlarni boqib tarbiya qilgan ota onanglarga ham sizlar uchun kim aziz bo'lsa az shu azizlarga ham mana shunday taomlarni xudo oson qilib bersin tekinga qilib bersin tezroq bersin xudo xohlasa havas qilsanglar bo'ldi kommentariyada yaxshi gaplaringizlarga yana bir bora rahmat deymiz ming marta rahmat deymiz like tugmachasi esinglardan chiqmasin eski solib turibmiz azizlar bir himmatinglar bo'lsin bizga sog' bo'linglar подписка ha ha подписка ya'ni obuna bo'lish bo'lor ekan haligi endi mana bu yerda boya aytgandek hadeb bu bola ulpachidan gapiraverarkan demanglaru endi eskigan aytaveramizda yarim kechasi o'n ikki bir g'irt ko'chada kelayotganmish uchastka urishyapti aka uyatmasmi kap katta odam ekansiz bunaqa yuzingizni qarang shu kechada shu ahvolda qayerga ketyapsiz desa haligi odam ma'ruza eshitgan eshitgani ketyapman ichkilik to'g'risida ma'ruza eshitgani ketyapman desa iya yarim kechasi yana bu ahvolda sizga ichkilik haqida ma'ruzani kim o'qiydi desa Xotinim dermiş. <laughs> Xotinlar ma'ruzani boshlab qolibdi. Rosa davlina qilibdi. Dadasi odammas ekansiz. Ha desa, avval kuni ham ichib keluvdingiz, kecha ham ichib keluvdingiz. Mana bugun ham g'um turibsiz. Ertaga boshim og'riyapti deb yana ichasiz. Nima? Har kun chorasiz desa, "Ey, ichkilik senga o'yinchoqmi? Bir kun ichib, bir kun ichmay" degan. <laughs> Baliqlarimiz mana bo'lyapti. Balık üstü yaptı eşleri boşqa bize kerak endi. Ay albatta. Nima aytib ketdini? Ha, ha. Bu şey hafsala qilib, qo'shiq bilan aldamasa bu pishiga qiyinga o'xshab turibdi. Bitta qo'shiq bor, ukan xonimiz aytgan. Andijonlik şunu shuni aytib bermoqchiman, kip qoldi-da. erta turdim osonda boshda og'riq ozonda, sho'rva qaynar ozonda, kecha ko'payib ketdi erta turdim osonda sho'rva qaynar qozonda boshda oriq ozonda kecha ko'payib ketdi uch bir ulfat ko'rishib ellik yuzdan bo'lishib mazza qilib kulishib kecha ko'payib ketdi avval oldik sog'lik uchun dumba jigar yog'lik uchun toza havo bog'lik uchun kecha ko'payib ketdi avval ichdik sog'lik uchun dumba jigar yog'lik uchun toza havo tog'lik uchun kecha ko'payib ketdi kecha ko'payib ketdi kecha ko'payib ketdi kecha ko'payib ketdi yomon ko'payib ketdi la la la la la la la la la la la la la la la la la arkasiga qaramay butilkani sanamay ko'taribmiz ayamay kecha ko'payib ketdi arkasiga qaramay butilkani sanamay tortaveribmiz ayamay kecha ko'payib ketdi o'zimga kelganim yo'q ko'chaga chiqqanim yo'q birguncha ichganim yo'q kecha ko'payib ketdi avval oldik sog'lik uchun va baliq yog'lik uchun toza havo tog'lik uchun kecha ko'payib avval ichdik sog'lik uchun va jigar yog'lik uchun toza havo tog'lik uchun kecha ko'payib ketdi kecha ko'payib ketdi kecha ko'payib ketdi kecha ko'payib ketdi Yaman göbeğim gitsin Əhrəm Tova Keçə Ko'payib ketdi qo'shig'i bilan Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani ko'k choy lazzati oshxonasidan xudo xohlasa kelinglar bitta ko'paymaydi bizda bo'lmaydi endi bu gap shunchaki qo'shiq bu qo'shiq albatta yo'q yaxshi bo'lyapti qo'shiqlagan maza qilyapmizu gapni ko'payib ketdi ag'i yorilib ketmasin yaxshi kontrolda ko'zi oxirigacha jahongir nazoratdasan ko'zi oxirigacha ko'zi oqaradi ha bilatda mana Sog'lik sog'lik o'liglar tortinmay o'zimizni baliqchidan o'zimizni baliq bo'lgan taniyman omon bo'l knyaz nimalarni valdiryapsan qo'shig'ingni boshla ko'pak bir qoshiq qonin keching haligi rosa ko'payganda kecha aytuvdim rosa ketdi mashina narsam kecha o'sha narsa egalariga aytdimda tasrasa ko'payib ketdi ota ko'payib ertasi kuni mazangiz o'zingizni kimligingizni bilmay turasiz endi yomon ko'payib ketdi biz alkash ertalab turib oynani ro'parasidan chiqib qolibdi assalomu alaykum deb bu o'zimku u manku bu hamman u hamman bu hamman deb tursa eshik taqillab qolibdida aka Kim? Digere kim? Ya adam ben dese <laughs> vay bile uyan bendir. <laughs> Kettik ya. Papayra, papayra, papayra, parayra. Papayra, papayra, papayra, parayra. omon bo'ling yurdoshim katta kichik tengdoshim sizlar ahil bo'lsangiz ko'kka yetadi boshim tinchlik bo'lsin deymiz o'ynab kulamiz yeymiz yurt boshimiz aytganlar hech kimdan kam bo'lmaymiz boyjon bodamjon buyurmaysiz ayibga o'ynab kulganingiz xolos voy quloq soling jon bodam jon xudo g'amni ketgansiz hammamizni xursandchiligu baliqqa yetkazsin dunyoda hech bir boylik sog'ligingga yetmaydi ota ona ustozlar qaytgach qaytib kelmaydi Alloh sendan o'rtinchim o'zim yolg'iz qoldirmagin bizguzor dushman yoqar ko'nglimni tor qilmagin toyjon bodamjon buyurmaysiz ayibga o'ynab kulganiz qolar billah soling gapga boyjon bodamjon xudo g'amni ketkazsin hammamizni to'y tomosha bayramga yetkazsin mol dunyoyni taraka do'st dushman ortar ekan ota onang gap qilganing o'z bolangdan qaytar ekan kichik bola kichik tashvish kattasi katta ekan omon bo'lgin bolalar ota onani qaritar ekan boyjon bodamjon bermaysiz ayibga o'ynab kulganingiz qolar ey quloq soling gapga boyjon bodamjon xudo g'amni ketkazsin hammamizni to'y tomosha bayramga yetkazsin Papayra papayra papayra rarayra Papayra papayra papayra rarayra Papayra papayra papayra rarayra Apple Jack New Andrew vardı ki. Rahmet. Ahram aka. Ahram aka doktoru aldı otanız bortdu da. Doktoru doktoru dipti ha desa shu erimiz sal tomi ketib parishon xotinroq bo'lib qoldi yo ha nimaga desa vasvas bo'lyapti nima bo'lib vasvas bo'lyapti desa uyda katta bir vanna tog'oraga suvi to'ldirib olib qarmog'i tashlab baliq ushlayapman deydi ha sekin aldab sundab qo'lidan qarmog'i olib qo'ying desa ha o'zimni ham baliq yegim kelyapti deb <laughs> ruslan ham unaqa bo'libdi ruslan ham dadamizni bitta narsalari bor edi haligi jinnixonada hozir jinni haqida gapirib bo'lmaydigan bo'lib qoldi aka haligi eski darsda endi jinnixonada haligi doktor tekshiruvsa tog'ar aka suv to'ldira qalmoq tashlab o'tirsa bormang bozorvoy ha balig'ov bo'lyapti ekanda qalay ketyapti tortyaptimi desa haligi jinni kallangiz joyidami doktor yo siz ham jinnimisiz tog'arada baliq nima qiladi desa doktor ham unga moslab gapirib qo'yay deb e kecha man mana shu tog'oradan mana shunaqa sazandan ikkita mashina mashina tutganman desa o'rnidan turib tog'arani doktorni kallasiga jarang kiygizib qo'yib o'shanga bizga ilinmayotgan ekan baliqni gap g'ayrat ekanmi baliqni aytgan narsasini aytdi baliq esa desa a tirik desa nima u g'alati hech chiqyapti desa uxlayapti uxlatsa boshdan hech chiqadimi desa siz o'zingiz uxlayotganingizda o'zingizga javob berasizmi boshqachalari bor edi bittasini baliq qiyshiq ekan eski narsa o'zi bu ham baliq qiyshiq nimaga qiyshiq desa burilishdan tutganmiz dedi <laughs> baliq haqida ham ko'p haligi abdurahim akam aytib beradi biz uni ajabxonada ham qilganmiz ovchi bor ekan qo'li mashinadan tushmasa ekanda mashinadan ekan tulki otdim dumi mashincha keladi <laughs> mashinday baliq ushladim mashinday kelibdi olmaxon otni mayndi mana shunday ekanda og'aynilar mana shu yerga kelibdida gapni o'tirgan ekan qo'lni boylab qo'y oramini <laughs> qo'lni boylab qo'yishdida ana endi gapiring xo'sh qanday baliq tutdingsa yomon katta ko'zlari mana shunday dedi <laughs> ko'zlari mana shunday mana shunday oqarayapti buni ham ko'zlar sekin a cho'ta To'g'rimiz To'sboy. Hamma Jahongirga mana deysiz. Baraka topsin mana shu taomimizni qilayotgan. Mana shu Qo'shoy lazzati oshxonasini to'g'rini bugun qo'lidan bahramand bo'lyapmiz Jahongirni. Azizlar kelinglar. Musofirchilikdagilar kelib qolsanglar Namanganga, o'zimizni ona yurtga qachon kelsanglar ham albatta To'raqo'rg'onga yetmasinglardan agar Toshkentdan kelayotgan bo'lsanglar, Namanganga qarab ketayotgan bo'lsanglar. Namangandan Toshkentga qarab ketayotgan bo'lsanglar, To'raqo'rg'ondan chiqqanlardan keyin. Yana aytib o'tamiz. Ko'kchoy lazzati. Ko'kchoy lazzati shoxonasi. Mana shu yigit Jahongir qo'ldan bir bahramand bo'lib ketinglar. Ming rahmat. Otangga rahmat. Deb adresi shu bolaga. Do'ppini ham aytib qo'yam, do'ppini ham. Do'ppini ham eslatib qo'yam. Ha, do'ppini o'rnatamiz xudo xolasa. Do'ppini qo'yamiz degan niyatimiz bor. Chamimiz mana Jahongir chapkasini o'rnatib qo'ysak ham bo'ladi. <laughs> Arzir ekan. Ahlan aka bugun chamamni qo'yib qo'yaylik. Bo'ladi, bo'ladi. Shlyapa. Ayvoni bilan salqin bo'lib ketadimi? <laughs> Chiara Chlorny, Chiara Sıvı saçlarını Kara yalnız Gündüzleri yaşa Kısa boyu da Tüm gidişlerden İnanır yalnız Gündüzleri yaşa Kısa boyu da tashnadan meni ko'rgan qiz o'ralay ko'zlaring qorachiqlarim bir zum hayollarga cho'msa netarsan o'ralay ko'zlaring qorachiqlarim bir zum hayollarga cho'msa netarsan men o'z holimga qo'yma gulbarim jonginimdan bosh olib qayga ketarsan meni o'z holimga qo'yma gulbarim jonginam bosh olib qayga ketarsan chekka bir qishloqning chekka uyida sunbul sochlarini qarab turgan qiz gözleri yaşar Güzel oyunda işlerden Beni görüyor kız Gündüzleri yaşar Güzel oyunda Geçlerden beni görüyor kız Ah, ah, ah. толқынлар аралап көрінмәңіз қырғақта қарап сүзмеймін ей менің қалбымға әйләнген дүние Sağlığından aklını üzmeyim Ey benim kalbimde eğlengen dünya سنه و سالی نرگ امید بزمی من آتگه بر قشلاقنی چگلیده سپر biz Gündüzleri yaşar insan boyunda Gitişlerden beni görgen biz Gündüzleri yaşar Sağ ol bu yılda Tüm güçlerde Beni ah, görgen kız